Aujourd'hui, on va tester un jeu de sport Et pour ça, on a fait appel à un expert en préparation physique bah alors, vous êtes encore assis là Bah c'est normal qu'on est assis, on joue aux jeux vidéo Mais c'est pour tester un jeu de sport que je vous ai convoqué à la base Pas pour faire du sport Ah non mais euh, si je suis là, c'est parce que c'est le commandant qui m'envoie hein donc euh, pour commencer, on va s'échauffer avec de l'aérobic. Oh non putain, pas ça euh, moi j'ai un certificat médical de dispense parce que... Parce que... Allez, on inspire bien fort C'est parti Allez, jambe droite Allez Jambe gauche Le bras maintenant c'est parti pour euh, Track and Field 2, euh, jeu de sport avec notre expert, on y va C'est parti Donc on va commencer par le training. Ouais, ouais. Training. Bon alors, euh, saut de haie en premier. Ouais, saut de haie, puis on va, on va faire dans l'ordre après. Donc là, hop. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, A pour courir, quand il y a une haie, tu fais sur B pour sauter. Le mec, il connaît vraiment le jeu. C'est la première fois qu'on a un expert qui connaît vraiment le jeu. Un expert expert. <laughs> Donc là, il va dire... Euh, ah, c'est beau. Pourquoi c'est des gonzesses alors que vous êtes des mecs Parce que c'est plus ouais, bah, chic. Le mec, il a fait un super départ, là. Ah, c'est parce que je suis mort, je suis plus rapide. <laughs> eh bah ouais, c'est pas la même morphologie. Hein. Sûr, tu fais pas courir une autruche avec une tortue. Hein, euh. Allez C'est qui qui est en premier là C'est qui C'est moi, je crois. <laughs> ah ouais T'arrives à battre l'expert alors, ça c'est bien ça. Parce que j'ai une blague <laughs> Enfin, blague, euh, je dirais plus orange hein, à ce stade. Euh. <laughs> Bravo Bon, je vais essayer, hein. Ouais, l'expert, il est pas très expert. Ouais, euh, attends, attends, attends, on est peut-être pas sur sa discipline préférée. après, il va nous donner les mauvaises Pourquoi il y a une machine à écrire Là, il te dit euh, les résultats, en fait. T'inscris. Euh. On peut zapper, ça Ah, il met le temps et tout. Hein. moi, j'ai fait en 2,47, toi, un petit peu moins. Allez, exercice 1, franchissement d'obstacles Mais on va jamais y arriver, putain merdier ah, Je sais pas, c'est un piège C'est un piège 7 minutes Je connais un Kudjak qui l'a fait en 20 secondes Vous avez même pas réussi à le finir Barre horizontale, qu'est-ce que c'est que ça Là en gros, euh, <laughs> tu fais n'importe quoi. <laughs> Là c'est moi, normalement score euh, premier player, ouais. Ah, bah, je suis content de m'en faire les <laughs> preuves. C'est bien comment il monte jusqu'à la barre. Tu Donc euh, là, tu t'amuses parce que je, là, je connais pas du tout. Euh, j'ai jamais réussi à. c'est un expert, euh, mais il ah connaît pas du tout. Là, sur cette partie-là, tu sais jamais ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Oh, <laughs> bras. mais pourquoi dans le public, ils sont tous habillés exactement pareil et qu'il y a trois couleurs différentes c'est vrai qu'avec les lunettes jaunes, tu vois pas les couleurs. Putain, ils font peur, hein, les juges, hein, quand même. Tu regardes la tête en bas, celui de gauche, euh, j'aimerais pas lui parler. Hein. On dirait que sa moustache se confond avec ses yeux, là, c'est... Mais c'est des mouvements naturels, ça Je sais pas. Bah, on a surtout l'impression que ses bras sont aussi longs que ses jambes, mais c'est pas grave. Il y a quand même un effort... Euh, Ah, j'ai monté un peu le volume parce que j'entends pas exactement à quoi ressemble la musique. Et je crois à la fin, voilà, il y a Et il faut rester normalement... Euh, ça va être difficile à battre. Ah, mais il est tombé sur le cul, Il est tombé, donc là, il va avoir une note euh, de merde. D'accord. On va essayer de faire mieux que ça, alors. Impressionnant. pour se qualifier, il faut faire au moins 5. <laughs> Wow T'as eu 1.1 sur... Euh, d'accord. Ouais. <laughs> C'est n'importe quoi ça Donc là en gros, bah, euh, pareil tu cours, tu cours et avant la ligne il faut appuyer sur B et en même temps il faut gérer l'angle du son. Ah, les sprites sont bien faits quand même, hein, ils sont euh, vachement grands. Hein. Ah il faut que je me rappelle. Alors déjà je cours. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Pour de la NES, c'est assez impressionnant. Je demande s'ils n'ont pas utilisé le, background pour faire les... Ouais, il faut gérer l'angle en fait. Waouh, mais il va jamais aller jusqu'au. <laughs> il a même pas atteint le sable. 12 mètres. On sait pas si c'est la foudre qui tombe, qui essaye de tuer le mec, ou si c'est le public qui applaudit. Ah oui, j'ai 3 essais. Vas-y, pleuvez, pleuvez, pleuvez, pleuvez, pleuvez Ouais, parce que Power, t'es loin d'être à fond là. Ah, mais c'est dur. Hein. T'as mordu là, non Pas grave, saut. Ah, le deuxième saut est dégueulasse. <laughs> Ah Vache. Ah, ah oui mètres. on s'approche du sable. <laughs> Elle est à 12 mètres, il hein, te reste encore. Là, ah, t'en es à 0 mètres. Ah, je faut les atteindre les. Allez, la barre Ouh Ralenti ah, il est C'est la première fois qu'on voit le sable. 11 mètres 22 Alors là, c'est impressionnant ah, donc le but hein, c'est de comme ça. non, non, non. Ouais, voilà. Bon, <laughs> Allez, c'est parti. Shoot le pigeon. Ouais, non, mais. <laughs> T'as jamais regardé Fort Boyard ah. Euh, donc là, quand C'est lourd un hein, fusil, hein, il faut. Euh. Euh, alors, c'est toi qui décides de l'envoyer. Donc avec le normalement le B. Non, c'est moi qui décide. Ah oui. là, tu. Tu rates. <laughs> tu rates parce que t'es nul. Faut que je me remette. Là, ça fait 10 ans que j'ai pas joué. Ouais, et pourtant t'es dans les meilleures conditions pour y arriver là, t'as des conditions sportives. Ah, ils ont même fait un scrolling parallaxe. Le décor qui défilent comme ça. Putain, mal au bras, un truc de Ah, quel enfoiré, en fait il est meilleur avec les poids que sans. <laughs> en fait c'est ça, c'est ça me motive. Allez, bras tendus, oh, on repasse. <laughs> on met un poids sur la tête aussi. <laughs> 10 sur 10 Bon ah, alors là, on a vraiment un expert hein, cette fois là. mort là. Et euh, vous, vous savez viser non Ouais, seulement quand j'ai 2 grammes dans le sang. À ah, mon signal Et là, j'ai pas d'alcool sur moi. Bon, c'est trop dur, on charge Bon, vous avez vidé vos chargeurs sans toucher la cible. J'ai quand même connu un aveugle qui a fait mieux. Et vous avez même blessé l'instructeur. Alors, tes impressions, euh, notre expert Oh là, c'est sexy là. Ouais. Euh, c'est rose. Ouais. Ah, Allez Tu peux, ouais, c'est une musique un peu d'aérobic là. Ah, t'as choisi le handstand. Alors, ah tu choisis le skill la réception est dégueulasse. qu'est-ce que t'as pensé de ce Ah bah il était, bien quand même. C'est encore moi là Ouais. Pourquoi Bah parce que je trouve c'est divertissant, c'est amusant quoi. Bon après c'est vrai que les, <laughs> musiques, euh, musiques c'est un petit peu moyen mais... Euh, ah, la, musique, la variété des sports c'est sympa, ça reflète bien les JO quoi. Non c'est le souci c'est justement les les épreuves de notes comme ça, c'est du, aléatoire quoi. Déjà, tu t'appuies sur n'importe quoi comme touche et. Euh, ah, peut-être le du jeu aussi, ouais. Ce qui peut-être une bonne combinaison de touches à faire. Ben, faut la trouver quoi. Ouais, non, franchement, il est pas mal fait ce jeu-là. Hein. Les sprites sont assez grands, euh, les graphismes sont acceptables son il tellement que je pense qu'elle vomit. Euh, <laughs> elle, comme ça. Elle... fait ça pour un vite. ouais, ça les a impressionnés. Ils n'avaient jamais vu un athlète vomir euh, en plein saut comme ça. pouvez euh, nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre et compagnie quoi. Pourquoi il clignote le mec Parce qu'il clignote, c'est un boss. c'est bizarre. Hein. T'as déjà vu un athlète clignoter comme ça <laughs> Allez, go c'est mousses, on dirait des cadavres Garde à vous Bon, on va faire un petit compte rendu ah, moi, je pense qu'on a bien réussi. Hein. Ah, ouais. On va avoir une bonne note. Tout déchiré. Ouais, ouais c'est sûr. Alors, d'après mes tableaux d'évaluation, euh, ouais, enfin, vous êtes vraiment des nuls à chier. Hein. Euh, un truc comme ça, non oh, <laughs> On va finir là-dessus. <laughs> Oh, oh,